до глубины души был взволнован, когда видел маленьких детей, которые э, зигуют руками и москаляку на геляку. А геляка, вы знаете, что это, да? Виселица. После каждого моего посещения госпиталя я с ребятами общался. Даже тяжело раненые сказали, что по выздоровлению они возвращаются в часть. Если они не вернутся, будет стыдно перед погибшими пацанами. Это что такое, возрождение или нет? Я говорю, ребят, ну а что делать? Там же батя на, на лесном кладбище. Эксгумировали папу, кремировали, и теперь хоть, хоть мне есть куда при, приезжать. Я, я говорю, что те, кто меня не пустил похоронить родителей, они мои личные враги. Но даже им я не желаю пережить того, что я пережил. Александр, здравствуйте, рад вас приветствовать из Минска. Здравствуйте, категорически вас приветствую. Минску пламенный привет. Это один из любимейших городов моих в мире вообще, потому что у меня там много друзей. И, вообще Беларусь потрясающая страна. Э, я знаю, что в Беларуси думают так же хорошо о вас. Э, скажите, пожалуйста, вы увидели интервью э, на нашем YouTube-канале немца Ова. Ова. У вас э, появилось желание, насколько я знаю, записать с ним песню вместе. У группы «Парк Горького» есть э, старая подруга. А мы с ней познакомились, когда у нас был большой тур по Германии. И я с ней периодически на связи. Она мне прислала фотографию, где Ове э, с российским и германским флагом со своими друзьями вышел на демонстрацию. Меня это поразило до глубины души, и я просто попросил, а ты не могла бы ему передать привет от меня? Она передала привет, и в итоге это вот вылилось вот в такую встречу. То есть мы созвонились, а он прислал мне свои песни, которые он пишет, и это очень мне близко, потому что а, это не просто рэп, а это рэп в таком роковом варианте, это круто, с тяжелыми гитарами и так далее. И я, я сказал ему, что было бы неплохо, если бы мы что-нибудь сделали вместе. Он с удовольствием это поддержал. Я думаю, что что-то мы придумаем на эту тему. Ну, конечно, это будет что-то что такое, что такое о мире и о том, что нам сейчас всем так необходимо. Ну, вы же знаете, э, какую популярность он приобрел э, в интернете в Германии? Э, как рассерженный немец или как сердитый немец? Да, да, да, там, да, как, да, да. Я вот как вообще правильно. поражаюсь, как он, как он держится там. Это же наверняка у него это так бесследно не проходит. Есть же силы, которые, которым это очень не нравится, я так думаю. Ведь не так много людей в Германии, например, не только в Германии, вообще в европейских странах, которые сегодня имеют смелость, если хотите, вот так вот открыто высказывать э, свою позицию, делиться своей позицией. А, что случилось с Европой? Вы знаете, это, это настолько э, глубоко уходит э, в прошлое. Я могу сказать только одно, что, что касаемо Украины, то там это длилось на протяжении 30 лет. Мы-то думали, куда, куда они денутся, это наши братья, ну что вы. И мы не обращали внимания на то, что там потихонечку поднимал голову фашизм, они ходили с факелами и так далее, переименовывали улицы, а мы не обращали на это никакого внимания. Ну как обращали, думали, да ладно, это пройдет. А наши партнеры заокеанские усиленно над этим работали, вкладывали туда деньги – а идеология – это серьезная машина, это штука, которую, с которой необходимо бороться, что-то противопоставлять, чего мы не делали. И для меня было вот те годы уже удивлением, когда не то что удивлением, а я просто до глубины души был взволнован, когда видел маленьких детей, которые э, зигуют руками и москаляку на геляку. А геляка, вы знаете, что это, да? Виселица. виселица, да, грубо говоря. И я был просто поражен, думаю, ну, наверное, это как-то должно закончиться, а оно все шло дальше, дальше. А потом на, начался Донбасс. Ну, а, страшное дело. И я вам скажу больше, что я никто от этого, в общем-то, не сказать, что пострадал, а поскольку я нахожусь у них в, э, в этом списке миротворец, так называемый. Э, кого там только уже нету. <laughs> Ну, да, и я да. там в том числе, да. Мои родители всегда хотели, мама хотела, отец военный, мы жили всегда в военных городках, она всегда хотела большой город. И папа шел и увидел на доске объявления обмен нашего городка на, на Киев, на Оболонь. И они поменяли трехкомнатную квартиру на двухкомнатную на Оболоне. Я к ним, это было в 90-е годы. Я к ним приезжал, в Киеве много раз выступал. Киев мне очень нравится, красивейший город. Друзей было много и так далее. И я э, в 2001 году отец ушел. Я его похоронил на лесном кладбище в городе Киеве. А в 15-м ушла моя мама. Я позвонил 9 э, мая в 3 часа ночи. Я 10 мая утром позвонил своим друзьям, адекватным ребятам совершенно и попросил их, чтобы они меня подстраховали в аэропорту. Они говорят, подожди, мы тебе перезвоним. Видимо, они справились, позвонили кому-то там, кто в этой теме, и перезвонили мне и говорят, мы позвонили людям, они сказали, спросили, кто. Мы сказали, вот такой-то артист, они сказали, нет, пусть не приезжает, мы не гарантируем. Я говорю, а что делать-то? И они кремировали маму, привезли урну, и в семнадцатом году ушла моя сестра младшая. Такая же история. Я говорю, ребят, ну а что делать? Там же батя на, на лесном кладбище. Эксгумировали папу, кремировали, и теперь хоть, хоть мне есть куда при, приезжать. Я, я говорю, что те, кто меня не пустил похоронить родителей, они мои личные враги. Но даже им я не желаю пережить того, что я пережил. Это уже ни в какие ворота не лезет. Так дальше просто нельзя. Вот, и вот из этого всего складывается мое личное отношение к тому, что происходит. За 8 лет э, событий на Донбассе я там был много раз. И после каждого концерта ко мне подходили люди со слезами в глазах, женщины, и говорили, передайте правительству туда наверху, если есть такая возможность, чтобы нас присоединили к России. Это было вот на протяжении этих восьми лет. Так что я думаю, что тут больше чувств объяснять. Я целиком и полностью на стороне а, нашей армии. Объездил уже все госпиталя, которые есть в Москве, в Подмосковской области, в Подмосковье. А, но ведь вы э, были и в Боснии, были и в Сирии, были и в Чечне, да. насколько я знаю, да. со своими выступлениями. да. То бишь э, я к тому, что Э, ваша, ну, если хотите, гражданская позиция, она сформирована не сегодня. Ну, во-первых, это, я, это, во все, это, я... это из семьи э, больше идет э, от того, что отец военный. Вы же и сами э, проучились э, в военном училище. Э, да. Должны были быть штурманом, это... но в итоге стали музыкантом. Да, в общем, я ребенок Советского Союза. И, соответственно, вы правильно сказали, что мой отец был военный летчик – Э, я вырос в семье, в которой слово «родина» — это было не просто там, сочетание букв да, или звука, а это, это было нечто такое, за что нужно стоять горой. То есть я с детства это понимал. Медали моего деда Ивана Кузьмича, царство его небесное, лежат у меня дома. Он прошел всю войну, был командиром казачьей сотни — а, прошел всю войну, дошел до Австрии, до Вены. В 1946 году только вернулся а, с фронта, ну, вернулся домой. И его ордена лежат у меня дома. <clears throat> Два ордена Красной Звезды, медаль за отвагу, за взятие Будапешта, за победу над Германией и так далее. У одного из орденов отбит луч, когда дед надевал свой пиджак единственный раз в году, это 9 мая. И я видел, что у одного из орденов какой-то такой дефект, нет луча в там такая вмятина. Я говорю, дед, а что это? Он говорит, я не знаю, наверное, в атаке осколок маленький или пуля, я не знаю, рикошетом ударил, говорит, такая гематома была. Если, говорит, внучек не сдорнен, сейчас бы мы с тобой не разговаривали. Как я могу к этому относиться? Я до глубины души взволнован тем, что происходит, и э, мне очень хочется, чтобы справедливость вас торжествовала. А, шесть лет назад э, появилась песня, которую вы исполнили «Я русский». А, да. Это, ну, если хотите, ну, как мне показалось, э, из ваших уст это, ну, такой своего рода гимн, ваш гимн, а, где, в общем-то, все сказано. Почему и зачем и во имя чего. Но шесть лет назад, э, то бишь уже тогда вы чувствовали и понимали эту ситуацию – я бывал неоднократно на Донбассе в тот период и видел э, аллею ангелов детей погибших. И я уже повторяю, что я общался много с, с гражданскими людьми, которые, вот я уже говорил, со слезами просто, когда это закончится уже. Они меня спрашивали, хотя что я могу сказать. Вот, поэтому меня это, меня это просто ранит, понимаете, то, что происходит. И я очень надеюсь на то, что мы свернем голову этой гадости. Я имею в виду не в людском понимании, а гадости, которая называется фашизм. Но она не должна существовать на нашей планете, эта гадость. Ну, просто не должна. Ваша точка зрения и ваша позиция предельно понятны. Более того, уже понимая э, вашу семейную историю, но смотрите, что происходит у ваших коллег по цеху. Ведь э, очень разные высказываются мнения, и более того, разные действия происходят. Как эти люди всю жизнь, в общем-то, сделали имя, сделали карьеру, заработали деньги в России. А теперь вот так. Это как? Вы знаете, я не могу влезть в их шкуру, как говорится, да, и понять, что действительно ими движет. Но я могу сказать только одно, что за эти 8 лет когда вот меня спрашивают, что вы думаете по поводу ваших коллег там и так далее, никто из них не был на Донбассе. Они не знают, что там происходило. Они считали, что это не наше дело, что то, что запрещают говорить по-русски и, и э, ну и всяческие вещи, как вот э, то, что там происходит, это нас не касается. Они сами там разберутся. Оказалось, что нет, но также нельзя в конце концов. Но ну, 700 тысяч человек получили российские паспорта. Это же не просто так, правильно? Поэтому я не могу обсуждать кого-либо и там э, выяснять, почему они это сделали. Ну, наверное, деньги, ну, наверное, наверное какие-то политические убеждения у кого-то, да. Кто-то считает вот так, я считаю совершенно по-другому, потому что я родился в этой стране, я ее люблю, в конце концов, и другого я себе не мыслю. Мало того, у меня есть чем сравнить в составе группы по Горького мы 10 лет прожили, 12 практически, в Соединенных Штатах, объехав при этом почти весь мир. Я видел эту жизнь, не понаслышке знаю, как там будут люди. И э, в Соединенных Штатах, объехав практически всю ее эту страну, я был в таких местах, мы были в таких местах, где я вообще не понимал, как там можно жить. Несмотря на то, что это говорили, это благополучная страна, это свобода. Нет никакой свободы там вяк не попробуй слово, как у нас, можно говорить все, что угодно. И тебе за это практически ничего не будет. Ну, сейчас, понятно, время изменилось, уже пора немножко придавить это, языки немножко, потому что ну, так дальше нельзя. А на самом деле все эти годы, пожалуйста, неси что хочешь, выйди на Красную площадь и вот, пожалуйста, ну, до первого, понятно, милиционера, но тем не менее. Вот, и поэтому, что тут говорить, у них своя свадьба, как говорится у меня своя. И... Вы выступаете в России активно. Вы как артист, ну, как никто другой, чувствуете настроение людей. Ну, должны, во всяком случае, чувствовать его. Мы бы и не стали э, тем, кем стали, если бы это не чувствовали. Вот нам здесь отсюда кажется, что в России сейчас такой очень серьезный патриотический подъем, и люди с воодушевлением, э, в общем-то, смотрят на то, что происходит, и искренне, искренне, абсолютно искренне, и помогают э, тем же же бойцам, которые сейчас участвуют э, в непосредственных боестолкновениях. Там и собирают им деньги, ну, если это необходимо, какие-то вещи, там, теплые, там, все что угодно, да. Но в то же время, э, например, многие политологи отмечают, что для многих очень э, остается все так же. То есть это где-то там, это там, э, там далеко, там, ну да, солдаты воюют, контрактники воюют, там ЧВК, там Вагнер воюет. Ну, а у нас да. здесь своя жизнь. Вот вы э, в своих поездках, в своих выступлениях, вот вы чувствуете эту разницу или все-таки или все-таки российское общество в большей степени мобилизовалось? Вы знаете, когда было еще тепло, то есть до, до этих снежных вот э, дел, которые сейчас происходят, у меня было несколько городов, в Сибири, Хабаровск, а, ну, в общем, несколько городов. Это были концерты на площадях. В одном из городов, это, как мне потом сказал начальник милиции местный, было 55 тысяч. И когда я им, а, перед, э, кстати, песней «Я русский», я им сказал, говорю, давайте сейчас покажем нашим ребятам, которые на передовой, что мы с ними, в конце концов. Потому что они думают, что они непонятно за что воюют, потому что вот есть такое отношение к ним, а, которое, в общем-то, ну, страшно. Я, я считаю, что это жуткая вещь, что есть такие, такие люди, которые вот так к этому относятся. И вы знаете, что было? Все 55 тысяч, ну вот сколько я видел со сцены. Когда заорали, у меня мурашки были. Мурашки, они подняли руки вверх. Есть, это все есть, и мы вместе – а маленькая кучка, конечно, есть такие, которые ну, считают вот так. Вы же видели, когда объявили мобилизацию, какая очередь была автомобилей, да, причем не дешевых автомобилей, очередь в Грузию, там, в другие страны и так далее и тому подобное. А ключевой момент вот в чем. За 90-е годы развалили армию нашу, но ее не стало. Я же служил три года в советской армии, два года военного училище, потом еще год служил солдатом оператором радиолокационной станции, обнаружения наведения. И я просто помню те вещи, которые, которые происходили в советское время да, по отношению к нашей армии. Служба в рядах вооруженных сил Советского Союза – почетная обязанность граждан. Почетная обязанность. Пацаны, идя в армию, даже никто не задумывался, как-то он... Ну, были, конечно, которые хотели там как-то увильнуть от этого дела – но в основном все шли, как отслужить, ты обязан отслужить два года. Это все уничтожили. Я говорю вот сейчас там высоким чинам, говорю, как можно было сделать год службы в армии вообще? Что за, ну что за год можно успеть? Я вот служил, а когда мне пришлось освоить эту профессию, я еле-еле за год ее освоил. Профессию оператора РЛС станции. Это серьезная штука. Так я, не, я не, так не был связан с техникой, как вот сейчас есть техника такая, которую нужно изучать долго. Мало того, что изучать, а потом нужно ее так освоить, чтобы ты был лучшим в применении этой техники. И год этого очень мало. Поэтому происходят вещи, которые должны были случиться после того, что мы сделали с нашей армией и флотом. Ну, как-то так. Ну, видим э, возрождение на самом деле. Ну... Вот э, я не знаю насчет возрождения, как бы я не могу так глубоко копать на эту тему, но вот я уже повторяю, что после каждого моего посещения госпиталя я с ребятами общался, даже тяжело раненые сказали, что по выздоровлению они возвращаются в часть. Если они не вернутся, будет стыдно перед погибшими пацанами. Это что такое, возрождение или нет? Это ребята, которые вот такие же молодые ребята – которых призвали, которые там по контракту и так далее. Они молодые, там лежал паренек, ему было 23 года с раздробленным тазом, потому что бахнула 125-миллиметровая э, мина, и все пацаны погибли, он остался чудом жив. И он сказал, что он вернется, хотя когда он встанет на ноги, вообще непонятно. То есть у него очень серьезная травма. Вот такие дела. Поэтому я вам скажу откровенно, что вот до спецоперации я тоже так же думал. Думаю, вот что мы будем делать? Вот как же у нас молодежь, этот интернет, все, они вообще другие. А вот пообщавшись с нашими ребятами, которые уже прошли э, эту войну, я понял, что ни, ничего не потеряно. Это у нас, видимо, на каком-то генетическом, что ли, уровне. Вот такие мы есть. Мы, наши предки, прадеды, деды, отцы не дают нам забыть об этом, понимаете? Вот мне так кажется. Ну, а песня, песня, вот э, да. О, ней же много сказано, да, она нам и строить и жизнь помогает, но, но и на войне ведь без песни никак. Она там же востребована наверняка, ведь очень сильно, искренняя, хорошая песня. Конечно, во-первых, э, я всегда брал с собой гитару, и Э, однажды было так, что ребята только что вернулись из боевой, потеряв друзей. И я понимал, что ну, можно уже ничего не говорить, только ну что тут скажешь. И когда я начал петь, там, далее, я видел их глаза, что они оттаяли. То есть я понимаю, что я им нужен. И мы же знаем, что во время Великой Отечественной войны Наши артисты ездили, на передовую ездили. Я вам скажу больше, то, что уже было совещание Министерства обороны на тему создания а, концертных бригад фронтовых. Вот мы сейчас этим занимаемся. И много артистов, которые с удовольствием согласились, то есть поддержать это дело. Вот такие дела. А песня и ну и вообще общение с ребятами, это им очень-очень необходимо. Наверняка задумывались о том, что будет дальше. Э, ведь мы все знаем, что ну, так устроен мир, что все войны рано или поздно заканчиваются. И это тоже когда-нибудь да закончится. Мы не знаем когда, не знаем как, но закончится это точно. Но вот вы рассказали свою семейную историю, которая, ну, потрясает на самом деле. Ведь о таких историй много. Вот у вас так сложилось, а ведь сколько родственников, мы ведь почему говорим «братский народ» все время? Это же не фигура речи э, у нас у каждого там есть родственники. И я знаю массу историй, когда родственники просто сейчас ненавидят друг друга. Вот угу. что с этим делать потом? И что здесь может сделать та же песня? Ой, вы знаете, я тоже об этом думаю. Это, пожалуй, наверное, один из основных вопросов вот, послевоенного устройства, так сказать. Но, ну, наверное, все-таки медленно, но верно, потихонечку все-таки работать э, э, в направлении, в правильном, я бы сказал, направлении. То есть э, вы понимаете, что на Украине за это время выросло уже второе поколение детей – которые говорят, кто не скачет, тот москаль. Второе уже. Так это, это, это, может... это, это самое ласковое, что они говорят. Я, так я говорю, да, да, да, да, да. Поэтому тут работа предстоит большая. И где-то даже, вы знаете, я в глубине души этих людей даже не могу обвинить, потому что, ну, ну им влили в голову это все просто. Усиленно добивались этого, понимаете? А ведь э, сам по себе фашизм вот с какой стороны не посмотреть, это же вещь, которая неприемлема вообще человеческому вообще бытию, существованию человека вообще. Вы понимаете, насколько это было глубоко и э, специально сделано, что теперь придется, видимо, долгие-долгие годы э, каким-то образом это все исправлять. Мне кажется так. Это действительно сложная и большая работа, которая всем еще предстоит, вне зависимости, еще раз говорю, от того, как закончится военное противостояние. Ну, оно, конечно же, хочется, чтобы оно закончилось с правильным итогом. А, спасибо вам, Александр, за, за этот разговор, за, да, вообще за то, что вы делаете и за ваши песни. Спасибо вам огромное. Я все-таки надеюсь, что когда-то я приеду в Беларусь и с концертами, и, может быть, без, просто приеду, потому что мне, э, во-первых, очень приятно быть с вами, потому что мы с вами одной крови. Ну, вот так скажем. Я не могу, я советский человек, я, я не могу разделить нас, ну никак. У меня даже есть песня на эту тему, что мы вот э, усиленно все это дело ломали для того, чтобы сейчас произошло то, что сейчас происходит простите за тавтологию, да, то есть это ну, Украина. Ну, это вы знаете, Грузия, я это... тоже иногда об этом думал, наверное, это, действительно это, нам, нам это, нужно это, было через это пройти, чтобы многое понять. Это, это просто ужасно то, что происходит, поэтому мне бы очень хотелось, я вспоминаю свое детство, юность, ну да, где-то там была Вьетнамская война, Но ну, Корею я-то не помню, потому что меня еще не было на свете, да, Вьетнамская война. У отца, у моего, как у военного летчика, стоял тревожный чемоданчик, которым он пользовался, если тревога была раз в год, там, да, или там, ну, потому что часть учебная, а, вот, то это хорошо, как бы, да. Понятно, что было много проблем, как мы говорили, совок, а вот сейчас, отматывая пленку, я думаю, господи, как эти, эти проблемы, которые были там, они сейчас ничто по сравнению с тем, что происходит. Поэтому, друзья, я желаю вам всем крепкого здоровья прежде всего, терпения, ну и Божьей благодати. С наступающим всех Новым годом. Я вас всех крепко обнимаю и люблю. Спасибо. Спасибо. Вас также с наступающими праздниками и успехов. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. Удачи.